谢教练，你怎么能这么接腿呢？那我应该怎么接？我教你啊。接腿有一个很重要的问题，就是你不要原地站在那儿接腿。比如他踢腿，我原地接的话，嗡，我先挨中这腿再接，可能已经完蛋了，对吧？所以怎么样？我们要斜往那边上一步卸力。他踢我，嘣，接住。要这种感觉。再来一遍，斜线上步，右腿上嘣。比如他踢左腿怎么办？他踢左腿，我可以嘣往这边上步。之后的时候，比如说他踢右腿。 接完了可以打一拳，嘣扔过去扫踢，对吧？但是接过去还可以，接过去嘣，嘣，嘣，我有很多选择。当然左腿扫踢接腿，看我有可能直接看上步成反架，看到了吗？成反架，把我的左手当后手打一拳，一样扔出去踢都 OK 啊，感受一下。